Jakobus hoofstuk 3. Julle het al al die agtergrond. Eh, ek neem aan die vir julle wat in die eerste sessie of twee opge uh, eh, dit uh, eh, met ons was nie, het julle het julle bietjie opgevang en en self 'n bietjie gaan kyk. Nou weet wat die agtergrond was. Net weer baie vinnig, Johannes uh, is verskillik Jakobus, die broer van Jesus wat hierdie boek geskryf het, waarskynlik in jaar rondom 62 na Christus, toe keiser Nero nog regeer het. Ehm um, hy het waarskynlik aan mense reg oor die antieke wêreld geskryf destyds. Ehm um, maar hy het sekerlik uh, ook sy gevolg gehad locally met wie hy met wie gepraat het en um, en daai daai die apostels en die leraars het almal maar hulle kringetjies uh, van mense gehad, gemeentetjies gehad, ehm um, en hulle eie invloedssfere gehad. Eh, die die groter ouens soos die apostels en en so aan en dit sit Johannes in en Jakobus en Petrus en daai ons, hulle het almal skole gehad. Meeste van hulle wat wat om hulle gebou was, of ten minste denk denkstrome uh, as dit nie as dit nie formele as dit nie formele skole was nie. OK, so ons begin vanaand met Jakobus ons te 3. Ons het die eerste uh twee weke die inleiding, die eerste week die inleiding gedoen, kyk na die eerste hoofstuk waar daar eintlik baie van die topics wat die res van Jakobus voorkom word in die eerste hoofstuk al introduce. Uh toe die tweede hoofstuk klaar het, ons gaan kyk oor uh, dat ons nie superficial moet wees nie, oppervlakkig moet wees nie. Dat ons nie uiterlik moet oordeel nie, maar dat ons op op op die binneste moet uh, moet oordeel ons ons kom vanaand weer so 'n bietjie daarby uit by by 'n gedeeltetjie. Okay. So kom ons begin hier so ons gaan sien in hoofstuk 3 as jy as jy die 33 ekskuus die 83 eh, vertaling het uh of dalk selfs van die later is uh, dan sal daar staan beheersing van die tong. Ehm um, dit is uh waarby ons begin. Kom ons lees die eerste net die eerste vers of 2 en dan gaan ek vir ons 'n bietjie net kommentaar lewer oor wat hier besig is om te gebeur. Jakobus hoofstuk 3 vers 1. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel word. So die uh hoek waarvan af Jakobus oor die tong praat is die hoek vanuit leraars en leiers in 'n gemeente. Nou is daar van dis wat nou voel, julle het nou nie uh, julle is nie leraars, ag skus, in verleierskap posisies nie. Uh dit geld net soveel vir julle ook. Maar hierdie gedeelte oor die tong, ek wil geld vir absoluut enigiemand vir ons. Maar in hulle spesifieke konteks het hulle ehm um, het hulle probeer 'n probleem gehad waar leraars met mekaar begin eh, kompeteer. Trouwens, in die eerste eeu is daar vir ons getuienis dat op in sekere areas het leraars was daar 'n ooraanbod van leraars. Uh en uh, hoe jy geweet jy's 'n leraar? Wel, as jy as mense vir jou begin sê, "Jesus, jy's nogal slim, jy jy weet uh, eh, jy's nogal geestelik, jy's connected met die Here en ek ek luister nogal na wat jy sê en dat mense na daai mense kom luister en so net van hulle eenvoudig hulle eie crowds opgebou. Uh party van hulle klein groepies gehad wat hulle gelei het tussen 5 en 15 mense, ander mense groter aanhang gehad 30, 50 mense en ander mense het oor 'n baie baie wye spektrum met hulle aanhang gehad. En met Paulus nou, ekskuus, wat Jakobus nou hierso sê is hy probeer vir hulle sê hy probeer die ooraanvraag van leraars beheer. <clears throat> uh in in hierdie leraars wat met mekaar begin uh, interaksie het, het hulle het hulle begin kompeteerend raak omdat daar 'n ooraanbod was op op sekere plekke. Dit was dit was nie oral so nie, want ten minste in die plekke waar Jakobus gewoon het, Jerusalem, 'n uh, groot deel van Israel, uh, Klein-Asië, gedeeltetjies van Rome was dieselfde geweest. Uh, in in Antiochie was dit verseker gewees die die Antiochie wat ons in in Sirië kry. Daar's twee Antiochieë, een in Sirië en een in uh, Kainasie. en ehm um, so uh, hierdie mense begin kompetering raak met mekaar en en Jakobus probeer hulle eintlik afraai om om uh, eh, om om, om almal te beleraars wees want daar het uiteraard in daai daan in elk geval daar voordele saamgekom daarmee om 'n leraar te wees. Jy het 'n bietjie jy het 'n bietjie aansien wat jy het by sekere mense jy het ook finansiële voordeel wat jy daai kry want as jy 'n uh, eh, eh, hulle die rol die die model gevolg van uh, van die siniese wysgeere en die filosowe in die antieke tyd as jy enigsins 'n crowd gehad het wat gevoel het dat jy bied iets dan kan jy hulle geld vra dis hoe die antieke tyd gewerk het uh, Paulus bevestig dit eintlik in 1 Korintiërs 9 as hy sê die predikers van die woord of die dienaars in diens van die evangelie het die volste reg om hulle ehm um, Eh, bestaan te maak finansieel uit die evangelie uit. Hy, hy hy sê dit ons ons mag gedoen. Sy hele punt is daar 1 Korintiërs 9 dat hy self dit nie doen nie. En daarom sê hy um, hy is baie vryer as die ouens wat dit wat dit wel doen. OK. So dit is so 'n bietjie van die eerste eeu se agtergrond oor hierdie hele ding van van leraars wees. So hy sê vir hulle wie wat julle moenie almal leraars wees. Jy moet onthou net hy sê dit dit lyk dalk nou of jy bietjie of jy skus, of jy bietjie finansies het en of jy bietjie aansien het, maar jy moet onthou In die Here se oë word leraars swaar geoordeel as ander mense. Dis waar. Dit is konsekwent waar. Jy kan gaan kyk in die Ou Testament, eh, Jesaja praat daaroor, Jeremia praat daaroor, Isiegeel praat daaroor dat die herders van die nasies, eh, die herders, skus, die herders van Israel gaan swaarder geoordeel word. Hulle wat die geestelike leiers was, die priesters en mense wat veronderstel is om die mense te lei, hulle gaan swaarder geoordeel word. Hulle eh, kom ek sê so, hulle het meer aanspreeklikheid as die ander want hulle wat hulle is veronderstel om van beter te weet en die invloed wat hulle het is soveel groter as 'n individu wat sê net nou maar nie nie daai uh daai daai angle het. So so hy hy probeer mense afraai. Hy sê jy's nie dit doen nie. Uh, jy kan dit ook byvoorbeeld in die Nuwe Testament kan jy dit goed sien. Ehm um, as jy byvoorbeeld kyk na Handelinge, ekskuus, uh, Matteus 11, dan sê Jesus vir sy disipel, uh, ekskuus, vir almal, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, enige iemand wat uitgeput is wat eh, wat leiding nodig het, wat rus nodig het, wat wat ehm um, wat compassion nodig het, julle kan na die Here toe kom. Maar as jy kyk byvoorbeeld na 1 Timoteus 3 waar Paulus die rol van ouderlinge in die jakens bespreek, Titus, uh, ekskuus 1 Timoteus 3 en ook in Titus 1. Dan sien jy Paulus sê, "Ag, ah, sommer nie nie sommer enigiemand kan 'n leier wees nie. 'n Leier uh, moet onberispelik wees," sê hy in 1 Timoteus 3 vers getrou aan sy vrou, hy moenie 'n drinker wees nie, hy moet uh, sy kinders goed opgevoed het, ah, hy, hy, hy, hy moet gelowige kinders hê, hy kan nie rebelle wees nie. Met ander woorde, die standaarde vir leierskap is in die Nuwe Testament en Ou Testament hoër as die van gewone disippelskap. So 'n leier moet die, die, die navolging van Jesus met hulle in hulle extreme vorm of ekstreem eh, is 'n verkeerde woord, in hulle volledige vorm moet hulle kan modelleer beteken nie 'n leier moet perfek of volmaak wees nie. Dit beteken net hulle moet kan sien hierdie persoon leef op 'n hoër standaard. Hy hy hy kom van 'n ander plek af. En daarom sê hulle ook dat um, sê die Nuwe Testament ook dat leiers uh, daar's 'n groter verantwoordelikheid op leiers. Natuurlik is dit omgekeer ook waar. In 1 Timoteus 5 sê Paulus uh, vir die vir die ouens dan Timoteus se gemeente uh daar daar in Efese dat die leraars wat wat goed doen moet ook dubbele erkenning kry. So leraars wat goed doen, moet moet erkenning kry. Mense moet vir hulle sê baie dankie. Dit, dit beteken vir ons iets. Eh, eh, eh, dit uh, uh, beteken nie leraars moet hulle hele identiteit begin bou op 'n gesoft souperei nie. Dis nie wat ons van praat nie, né? Maar hy sê as in 'n liefdevolle gemeenskap moet moet mense mekaar kan kan waardeer en moet mense dit vir mekaar kan sê. Maar die omgekeerde is ook waar. As jy fout maak en jy misbruik jou mag en jy misbruik jou invloed, dan is dit 'n terrible terrible ding en vir Here is dit 'n Eh, eh, is dit nie gaaf nie. Alraai. So, dit is net net hoofstuk 3 vers 1, net om dit so bietjie in die konteks in te bring van die Nuwe Testamentiese verstaan van leierskap en van leraarskap. Uh vers 2. As jy ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om ook sy hele liggaam in in toom te hou. Hy sins veel eintlik so 'n bietjie hierso nou die eerste Jode mense het snaakse maniere gehad hoe hulle gepraat het oor volmaaktheid. Uh miskien is volmaak nie die regte vertaling nie, want die woord is die Griekse woord teleios wat daar gebruik word. Dit beteken regtig volmaak nie. Volmaak is nie 'n slegte vertaling nie, maar dit beteken eerder volledig. Met ander woorde, um, beide Paulus en Jakobus het geglo ons kan nou reeds hier ons ons potensiaal bereik, ons volle potensiaal. Ons kan ten volle vir die Here leef. So hy sê eintlik hier hy hy split met ander woorde die die mense met wie hy praat op in twee en spesifiek hierdie leraars leraars wat wat nie die vrug van die gees het nie leraars wat wat dit vir hulle eie gewin eh, hierdie posisie bekleed en ander ouens wat in nederigheid leef en hy sê eintlik as hy sê ons struikel almal in baie opsigte ehm um, <clears throat> en dan sê hy ehm um, as iemand nooit struikel nie is hy volmaak en by magte ook sy hele liggaam in toom toe hy so hy sê eintlik volmaaktheid is is op iets na is iets om na te streef en ons nie is ons nie ehm um, aan die woord van die Here vashou nie dan dan sal ons nooit daai volledigheid bereik nie. En en sal ons ook nie ons liggaam in toom kan hou. So hy sê eintlik hierso vir die oues, julle kan nie jul liggaam in toom hou nie en julle tong in toom hou nie. Want uh want want hulle is nog nie vol julle nog nie tot tot by volledigheid gegroei nie. Hy sê ons almal is uit ons eie natuur, ons almal struikel, maar as ons in die Here se woord vashou, sê hy kan ons beweeg na volledigheid, na teleos, na na volmaaktheid. 'n uh, uh, uh, uh, volledigheid is 'n beter vertaling. So hy sê eh, so Jakobus se hele doel hier is om vir mense te sê julle moet hulle self in toom hou. Julle moet uh, as julle leiers wil wees, moet julle in toom hou en natuurlik die die grootste instrument van 'n leier of iemand wat wat, wat vir die Here mense wil beïnvloed, doen dit met sy tong. Want een van die maniere wat hierdie uh, leraars met mekaar gekompeteer het is uh, die meer onvolwasse ouens, hulle het mekaar eenvoudig aangevat in die uh, in die uh, ehm um, in die openbaar. En hulle het baie keer openbare debatte met mekaar gevoer. En dit was nogal nie ehm um, noodwendig beskou as sleg as iemand ehm um, ehm um, jy weet jy jy kon baie keer het jy kon jy uh die mense was baie reguit geweest, kom ek sê dit so. En hulle het mekaar sommer direk aangevat. Maar dit party ouens baie verneinig geraak in hoe hulle hulle tong gebruik het teenoor mekaar. Jy sien dit tog selfs Paulus is verskriklik reg. Ek bedoel in Filippense 3 eh, en 4 en vat hy ouens aan. Hy noem hulle eh, ek weet kwaadoeners en en, en kriminele, net mense wat verskil met hom en mense wat eh, wat vir hom harde tyd gee. Maar hy, sy hele punt is om vir hulle te sê julle moet julle liggame beteel en julle tong is is is van die belangrikste dele van julle van die liggaam. Kom ons gaan net 'n bietjie verder, gaan ons 'n bietjie reflekteer oor vers vir perde sing ons sit ons 'n stang in die bek en hulle gehoorsaam hulle ons en en het hulle en het sorry het ons hulle hele liggaam onder beheer dink ook maar aan skepe al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur uh, net waarheen die stuurman wil so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het hy groot mag 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. So Jakobus se punt is ouens, as julle leraars wil wees. Nou, kom ons vertaal net 'n bietjie die woord leraars na na na 'n gewone praktyk toe. Dit gaan hier oor enige iemand wat wil invloed uitoefen. Enige soort van invloed. Uh, eh, Jakobus se punt is ehm um, as jy dit wil doen, dan wil jy eintlik geestelike leiding neem. En dan moet jy een ding kan beheer. Jy moet jou tong beheer. Jy moet seker maak jy jy uh jy maak nie droog met jou tong nie. Nou nou, nou Jakobus slaat hier in in 'n baie belangrike ouë Nuwe Testament tradisie rondom taal en die tong spesifiek. Jy kry dit weer eens in Spreuke, baie baie plekke. Ehm um, ek het nou ja eintlik genoem Spreuke 27, 27:12, 27, 27:10 waar Maar die spreker eh, skrywer sê dat as 'n dwaas stil bly, dan kan selfs hy aangesien word vir 'n vir 'n wyse. Ehm uh, dit gaan baie oor die wyse bring lewe met sy woorde. Die dwaas vernietig met sy woorde. Die Jode, onthou eh uh, Jakobus skryf hier aan Joodse ouens wat versprei is reg oor die wêreld. Vir die Jode was taal by definisie heilig. Taal was heilig. Selfs wanneer 'n ongelowige dit gebruik. Taal is by definisie heilig hoekom? Omdat hulle geglo het God het geskep deur middel van taal. Genesis 1 in die begin uh het God die hemel en aarde geskep. Um en dan op die eerste dag het God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. So God het geskep met taal. En daarom is taal 'n baie baie heilige ding. Hoe jy met jou woorde omgaan is 'n heilige heilige ding. Jy kom nie jy kan nie sommer net maak met jou woorde wat jy wil nie. En dan kom ons byvoorbeeld uh, in die Nuwe Testament sien ons in uh oh, wel, uh, uh miskien kan ons eers net so 'n bietjie deur die wet gaan, net of jy 'n bietjie in die konteks van Johannes in te bring uh eh, byvoorbeeld kom ons vat 'n teks soos Eksodus 21. Eksodus 21 ehm um, 17 15 en 17 staan daar wie sy pa of ma vloek moet doodgemaak word. Dis dis terrible. Uh nou dit is tyd van die wet gewees, dit het ouens gestenig in daai tyd. As jy jou ma of pa met jou tong beledig het, dan het jy jou gestenig. Dis 'n sonde. Jy kan nie sommer net uh jy weet dit seker taal teenoor jou ouers gebruik nie. Dit is 'n dis 'n terrible ding. In uh Spreuke 31 dan praat ehm uh, uh die Spreuke skrywer van uh vir wie dit benede is om sy ma of pa te groet of vir wie dit benede is om sy pa of ma ehm um, regte hanteer met hulle taal. So hulle oë sal uitgeruk word deur roofvoëls en hulle vleis sal opgeëet word. Dis is terrible simboliek daai. Maar as om te sê taal is belangrik hoe jy jou woorde gebruik is ontsaglik belangrik. Dan kom ons by die Nuwe Testament. In die evangelie uh eh, vat maar een uh liewer Johannes 1 dan word Jesus word genoem die logos, hè, die die die stem van God, die die woord. Woord is nie woord is een van die vertalings wat jy kan gebruik vir logos. Maar die Jode het nie net eh, as hulle praat van woord nie net ekskuus, as hulle praat van logos, nie net bedoel woord nie, dit ook verwys na na jou intellek, jou rede, hulle het verwys ehm um, na stem, na uh, na klanke selfs. Uh met ander woorde as as Johannes sê Jesus is die Logos en die Logos het onder ons kom woon, dan probeer hy sê Jesus is die stem van God. Hy's die voice. Hy's die ene wat taal kom vat het in sy as jy na as jy na hom kyk, sien jy die taal van God en die woorde wat uit sy mond uitkom bring lewe. Johannes sluit aan by Genesis 1 idee. Dis waarom Johannes net sewe wonderwerke want hy verwys dan na die sewe skepings uh, eh, dae van God. Ehm um, en en hy hy uh, Jesus in teenstelling met Matteus, Markus, Lukas gebruik Jesus lang toesprake in Johannes. Hoekom? Hallo Johannes wil sê Jesus is die voice. Hy is die stem van God en en, en Jesus kom weer vir ons wys dat taal uh, <clears throat> heilig is. En dat ons versigtig daarmee moet omgaan. En dis waarom uh, Paulus skryf dan in uh, Romeine 10 dan sê hy uh, hoekom iemand tot geloof as iemand nie vir hom preek nie. Met ander woorde, as iemand dit nie hoor nie. Uh so so vir die die vir die eerste eeuse Jode was taal heilige ding vir die Bybel. Ek moet dit bysit. Ek het dit eintlik by Eugene Peterson gehoor vir die heel eerste keer. 'n Ongelooflike teoloog. Hy het gepraat daaroor hoe heilig taal vir die Jode was. So, met dit alsin agtergrond, dit is wat die tradisie waarin Jakobus staan. So vir hom, hy kan dit glo verstaan dat daar leraars is wat in die naam van die Here hulle taal gebruik dat hulle die gawe wat God vir hulle gegee het, die dieselfde die gawe waarmee God die wêreld geskep het waarmee hy nuwe lewe bring, waarmee hy ehm, 'n um, genesing spreek, waarmee hy mense vrymaak, hulle sondes vergewe. Dat mense daai selfde medium gebruik, die taal om mee afbreek te doen aan ander mense en om God eintlik sy naam deur die modder te sleep. So dit is die dis die hele tradisie waarin Jakobus staan as hy praat oor taal. Taal het mag sê hy. En daarom <clears throat> as jy en daarom hy gaan as hy verder gaan praat oor die woord, net dat ons met die woord moet konnek en, en nie ons eie begeertes moet bevredig nie. Dit dit verwys nog daarna die tong. So hy sê iemand wat in sy eie begeertes net kyk, hy praat sommer net wat hy wil en hy doen sy eie ding, maar hy wat aan die woord van die Here vashou, ehm um, uh, uh, hy kan hy kan die woord van die Here kan sy tong vashou dat sy hele liggaam uiteindelik onder beheer sal wees. En dit is dit is die belangrike ding wat Jakobus vir ons probeer sê. So, so hy sê dan ehm um, as hy sê die tong het sulke groot mag, dan verwys hy weer eens aan die skepingsmag van woorde en van jou tong. Nou hierdie jou tong het nie magiese krag nie. Okay. So kom ons kom ons maak nie van taal 'n bygeloof nie. Dit is doeteenoudige gelowige ding. En daarom is die taal wat ek en jy gebruik is is uiters belangrik en hy sê vir ons die taal is so kragtig. God het die wêreld geskep met die taal. Dit is eintlik wat hy vir die Jode sê. Hy sê julle weet dit. En daarom net soos wat 'n toom 'n uh, 'n klein instrumentjie is wat jy in die bek van 'n perd sit, hy beheer die hele perd. Net soos wat jy 'n klein roertjie in die uh, aan 'n skip of 'n boot sit, dit beheer die Here die hele boot net so magtig as taal. En daarom moet dit ons tot verantwoording roep om dit ons seker maak ons gebruik taal op 'n uh, op die regte manier. So kom ons gaan verder met eh, met vers 6. Dan sien ons die tong is ook 'n vuur. So hy vergelyk dit nou hierson, hè. <clears throat> Ehm Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, eh, ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. In ander woorde, omdat uh, jou tong en taal so magtig is, as jy dis as dinge daar verkeerd gaan, dan kan jy ehm um, dan kan dit jou hele liggaam besmet. Dit kan jou hele geestelike lewe besmet. Want Eh, Jakobus hierna verwys, hy praat eintlik hier van 'n gefrikte tong. 'n Gefrikte tong. Met ander woorde, aan die een kant probeer die lewe bring hoe jy 'n leraar is, maar aan die ander kant beding as jy die arme ander leraars so deur hulle sleg te sê en jy mense te beswadder agter hulle rug, dit is eintlik in twee uit twee wêrelde uitleef. Nie net uit een, jy leef nie uit God se wêreld nie. Jy leef eintlik uit twee wêrelde of jy probeer uit twee wêrelde gelyk leef, maar hy sê die die basis van dit vir 'n gefrik vir 'n gefrikte tong is eintlik 'n eh, eh, kom by die hel uit ons ons sien dit nou nou So hy sê ehm um, hy sê dit steek die hele lewe, dis in die middel van vers 6, né? Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en uh self word dit uit die hel aan die brand gesteek. So hierso ehm um, hierso sê hy dit. Hy sê om die tong so te gebruik op hierdie manier is so destructief, is so vernietigend. Nou, jy moenie net dink jy vernietig die ander mense, wie se naam jy beswader, jy vernietig jouself wanneer jy dit doen want jy daar's 'n giftigheid wat wat nog in jou binneste is wat wat uh, wat jy probeer gebruik om ander ouens mee sleg te sê hulle te eh, te ontmagtig of hulle eh, te te te verneder maar uiteindelik gaan dit jou ondergang beteken want daai toksisiteit daai giftigheid is binne in jou hy sê dit gaan jou vernietig uiteindelik en dis waarom hy sê dit gaan jou hele dit gaan jou uh, dit word nie dood doen en, en self word dit uh, met die hel in die brand gesteek en dan sê hy alles wat loop, loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier eh, is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die kan die uh tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. So hy probeer hier vir hulle wys op die onnatuurlikheid daarvan om uit twee monde uit te praat. Om dit wil sê dat jy 'n Christen is, dat jy 'n gelowige is. En hy praat net 'n bietjie van dwaalleraars ook, né? Dwaalleraars word geken in die vrug wat hulle toon op hulle dit beteken nie 'n dwaalleraar of liewer 'n gewone 'n volwasse leraar ehm um, maak nie ook foute nie. Natuurlik maak hulle foute. Maar maar maar daar's 'n consistency, 'n algemene consistency by hulle dat die vrug van die gees al hulle uh grond gevat het. So hy sê nou vir hulle in vers 7, hy gaan nou weer eens in die diereryk toe, né? Hy sê vir hulle, "Wie, ek kom ek verduidelik julle met die diereryk." Hy sê selfs in die diereryk gebeur dit nie. Hy sê selfs die diere is deur die mens getem. Ehm um, en dit sê in vers 9, kom ons gaan al vers 8 toe, nou verder gaan hierdie vers af. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. So hy praat hier van die gefrikte tong, né? gevrikte tong soos 'n slangetjie wat ehm um, wat wat op twee wat, wat met die een voet in die koninkryk probeer staan en jou ander voet uh, is hy besig om om gewellige skade te doen. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars water en brakwater opborrel nie. 'n Vrye boom, my broers, kan tog nie 'n lywe dra of 'n drywerstok vrye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. So hoekom gebruik jy hierdie voorbeeld? Hy gebruik die diereryk, die die ganse natuur, die diereryk sowel as die die planteryk om te sê nie is in die diereryk gaan dit so nie. Hy sê dink 'n bietjie daaraan. Hy sê as jy 'n eh, wat 'n voorbeeld gebruik hierso, hy sê hy praat van 'n fontein. Hy sê fonteine tog nie twee soorte water nie. Hy het net een soort. As jy as jy as die fontein se identiteit is dat hy 'n fontein met vars water en gee hy net vars water. Hy gee nie ander goed nie. En as dit 'n uh, eh, brakwater is, dan gee hy net brakwater. Hy kan nie al twee gee nie. Hy sê dit so soos 'n te vye boom. Hy sê as jy goeie vye uh, 'n 'n goeie vye die een boom kry, dan kry jy nie dieselfde boom uh, sommer vrot slegte vye ook nie. Hy sê dit dit uh, dit werk nie so nie. So uh Jakobus is hier baie sterk besig om aan te sluit by Jesus in veral die Matteus evangelie. Want uit hy in Matteus by die Matteus 12 en Matteus 15 praat Jesus oor 'n boom, ehm um, hy sê 'n goeie boom dra goeie vrugte, 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Boom word hieraan geken aan sy vrugte. So dit is eintlik die punt. As jy gemengde vrugte dra, is dit nie 'n teken van 'n gemengde boom nie. Dis 'n teken van 'n slegte boom. <laughs> Dis eintlik wat Jakobus hier probeer sê. En ehm um, hy hy sluit hier aan by Jesus se hele ding van 'n innerlike spiritualiteit versus 'n uiterlike spiritualiteit. Want Jesus het het die fariseer teologie het hy het hy gevat ehm um, wat eintlik 'n uiterlike teologie is waar jy 'n klomp reëls en dogmas bou eh, rondom jouself en uh weet maar dit verander nie regtig jou hart nie. Is Jakobus hier besig om te sê wie wat 'n goeie boom, jy moet 'n goeie mens wees. As jy 'n goeie mens is, dan sal jy goeie vrug lewer en sal goeie woorde sê. Trouwens Jesus sê dit self in in Matteus 12 wanneer hy praat oor daai ding van 'n van 'n vrugte uh eh, 'n boom, dan sê hy ehm um, en wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Want anderswoorde Jakobus is ook besig om te sê, hy sê wie wat jou hoe jy jou tong gebruik sê iets oor jou binnekant. En dit beteken as as dit wys jou binnekant is so sleg dat jy ander mense beledig, dan moet jy weet jy gaan jouself uiteindelik vernietig. Dit is nie 'n goeie ding hierdie. Onthou hierdie hierdie is 'n stuk wysheid. Wysheid literatuur probeer eintlik vir jou sê nie so seer hoe jy in die hemel kan kom nie. Dit ook is deel van wysheid en jy sien dit ook in die res van Jakobus. Wysheid gaan daaroor dat jy 'n goeie lewe leef met insig hier en nou. Met ander woorde, hy beweer vir mense sê hulle gaan hel toe nie. Dit kan dit uiteindelik insluit. Met as jy so met jou tong leef en daar's jy jy voel geensins jammer daaroor en jy gaan net aan mense vermaan jou maar jy kan dit aan jy stel glad nie belang in bekering nie. Maar jy sê jy volg Jesus, dalk mag jy Jesus nie regtig volg nie. Ehm um, dalk dalk is dit wat dit beteken. So Jakobus eh, 'n privilege vir die ouens sê julle moet kyk na binnekant toe. Julle moet julle oordraai na binne toe want wat beteken daar tier ongure goed in julle binneste as julle gefrikte tonge. As julle uit twee uit uh, uit 'n gefrikte tong uit 'n uh, uitpraat. OK dan en dan gaan hy verder in vers 13. Dan sê hy is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle. Onthou dit gaan nie oor wysheid nê. Jakobus skryf oor die wysheid. Hy sê dan moet hy dit toon. So hy sê um, wil julle graag wys wees. Want hy sê 'n wyse persoon, hy sê sin speel eintlik 'n bietjie sarkasties, maar tog met groen erns op hierdie leraars en mense wat dink hulle is wise met hulle tong, want hoekom hoekom sal jy 'n groot bek hê? Jy dink obviously jy weet iets. Jy dink obviously jy's slim. Jy dink obviously jy's wise. En hy sê vir hulle, ek is jy wil wise wees. Kom ek sê vir jou, wat is hoe wat beteken dit om wise te wees? Hy sê Jy moet dit aantoon. Jy kan nie net vir mense sê kyk hoe slim is ek nie. Dan kyk hoe baie weet ek. Jou lewe moet dit wys. Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nee, ekskuus tog, wat van nederigheid en wysheid getuig. So Jakobus probeer hier sê die vrug van die gees van nederigheid deel is dis ware wysheid. As jy 'n wyse mens wil wees, leef dan soos wat Jesus wil hê jy moet leef nie om gered te word nie, om te kan wys wees, om 'n wyse lewe te kan leef. Natuurlik uh, moet jou vrug van die lewe ook pas uiteindelik by jou jou redding. En dan sê hy vers 14, sê hy terwyl daar bittere naaiwer beteken dis eintlik 'n so 'n slegte vorm van jaloesie, né? Naaiwer. Uh terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het. So hy sê, wat veroorsaak dat jy ander mense beledig en skinder oor ander mense en jaloers is oor ander mense. Wat veroorsaak dit? Hy sê dis nie jou wysheid nie. Hy sê dit uh um uh, jy praat nie die waarheid nie. Dis wat 'n leraar moet doen, iemand wat wat vir die Here wil opstaan. Enigiemand wat wil geestelike invloed uitoefen, jy moet staan vir die waarheid. So as jy as jy die waarheid gebruik en as jy taal gebruik of ander mense wys hoe slim jy is en hoe dom die ander persoon is, dan sê jy jy stupid, sê Jakobus ware goddelike wysheid getuig van nederigheid. En uh en uh, dan sê hy in vers 15 sê hy die soort wysheid kom nie van bo van bo nie, maar dis maar dis aards. Sinlik demonies. Want waar naaiwer of jaloesie en selfsug is, kom daar wanorde en allerlei gemeene dade. So hy probeer sê dat as jy as jy vir die Here wil leef, dan moet jy dieselfde nederigheid hê wat Jesus gehad het. Dat hy uiteindelik sy lewe vir ons gegee het en en dat hy homself dat hy homself ten volle vir ons gegee het. In eh, eh, vers 16 want waarna ywer ekskuus ek het klaar dit gelees. Ehm um, vers 17 maar die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bybedoelings. Met ander woorde dit dis opreg jy wil nie jy jy hoor nie as 'n skyn voor of jy het nie twee motiewe nie. Jou motief is nie okay, ek wil dit vir die Here doen sodat ek my my gewete bietjie kan sus. Maar aan die ander kant wil ek ook al jy weet dis ook goed as ek 'n bietjie my eie naam bou, maar maar hierdie tweede gedeelte deelte die tweede gedeelte van die motief raak groter as die eerste een. En sodra jy dit oor jou begin gaan, dis wanneer jy ander mense begin beledig. Dis wanneer jy begin skinder. Dit gaan eintlik nie oor hulle nie, dit gaan oor jou. Dis jy wat wat te veel van jouself dink. Dis jy wat nie die oggend voor die spieël gestaan het en die waarheid van jouself raak gesien het nie. Dit is jy wat uh waar dit eintlik gaan vergeet van daai mense wat jy probeer beledig. Ehm um, Okay, kom ons lees net weer vers 17, maar die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bybedoelings. Met ander woorde, die die eintlik daarso is dit is 'n ehm, te skoon, te suiwer is is wat Jakobus daar bedoel. En verder is dit vrede liewend, vrede liewend, skus, inskikkelik bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. So hy sê as jy wil wys wees, as jy as beïnvloeders wil optree, as jy graag die wêreld 'n beter plek wil maak, as jy vir die Here wil leef, dan dan moet jy weet, uh dan is dit hoe jou lewe moet lyk. Dit moet vredelievend wees, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee. Jy moet aanhou verstaan waar ander mense vandaan kom, jy beleeg hulle nie beledig hulle nie, sorry, onpartydig en opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. So, uh ek dink dit is uit al my Matteus, dink die saligsprekinge, die van julle wat in Oosterlig sal weet, die e-mails e wat ons in die oggend kry, uh skryf vir eh, my kollegas tans oor uh die saligsprekinge. En een van die saligsprekinge sê geseënd is hulle uh gesien in die, is die vredemakers want aan hulle behoort die koninkryk van God. En dit is wat uh, Jakobus hierna terugverwys. Hy probeer sê, "Wie as jy wys is en as jy die regte karakter het en as jy regtig 'n leraar is of enige soort van persoon wat vir die Here wil invloed bring, dan dan beteken dit jy gebruik jou invloed om vrede te maak, nie om mense aan te hits teenoor mekaar nie. Al is dit hoe subtiel en al is dit uh al, al doen jy dit hoe slim uh, en al dink die meeste mense kom dit nie agter nie. Hy sê dit is 'n uh, dis 'n belangrike ding. Uh jy kan jou verhouding met die Here skade doen as jy dit gebruik met bybedoelings. Daarom herstel nie met jou verhouding wie jy met die Here. Ehm um, want die Here glimlag nie oor jou lewe wanneer jy doen wat jy doen nie. Ehm um, en uh so gebruik jou invloed om jou vrede te maak om mense dan eerder bymekaar te bring en nie om mense weggedryf van mekaar nie. Jy weet vriende, jy jy kry regtig sulke mense. Jy kry sulke mense wat uh, jy weet hulle hulle jy praat net lank met hulle en dan vind hulle fout met iemand anders, maar dit is nie blaatant nie. Jy weet hulle hulle sal baie verskoning maak vir hoekom hulle nou daai persoon noem of wat ook al, hulle sal 'n net 'n subtiele vraagie vra, nie iets lelik sê nie. Jy net is net 'n subtiele vraag vra oor daai persoon wat jou nie dinks oor daai ander persoon se karakter. Jakobus sê jy doen dit nie taal is heilig, kom van God af. Taal is goddelik. Die Here oefen sy invloed uit met taal. Uh Jesus word genoem die stem van God, die logos van God. En en as jy in daai tradisie wil speel, as jy in daai tipe game wil speel in daai liga, dan moet jy taal nooit gebruik om ander mense mee af te breek nie. Gebruik dit om die waarheid te praat. As jy 'n kollega het wat sonde gedoen het, gaan praat met die kollega, praat met hom want want dis ook deel van wysheid. Moenie agter iemand praat, praat met hom. En en dis 'n belangrike ding. Ek onthou toe uh, ek by Oosterlig aangesluit het. Toe het uh, Niels Miller vir my die een ding gesê. Ons het sommer net so lekker gesit en kuier. Toe sê hy vir my, "Wie hy hy hy, um, hy wil net een ding van my vra. Hy het van my kollegas gevra voor uh, ek daar gekom het en hy wil dit vir my ook net vra. Hy, hy sê vir my, "Moet nooit agter my rug praat nie hoor." praat met my. Met ander woorde, as jy iets het wat ek nie reg doen nie of jy verskil met my, kom sê asseblief vir my en met my, my moenie agter my praat nie. Want ek dink dit is so waar. Ek ek vra dieselfde van mense. Praat asseblief met my. Maar moenie agter my praat nie. En en ons weet hoe vernietigend dit is. As jy al aan die ontvangkant was, as jy 'n beneficiary was, 'n uh, ontvanger van daarvan dat jy later agterkom, mense kyk jou so snaaks aan en mense is besig om agter jou te praat, maar jy weet nie eintlik wat jy hou gaan nie. Later weet jy net jy sien uh, jy weet ehm um, jou naam word 'n bietjie beswaarder en so aan, maar jy weet nie eintlik waar kom dit vandaan, hoekom is dit so nie. Maar dit is sleg. Dis vir die slegste belewennisse wat 'n uh, eh, wat 'n mens kan hê. En dan slaan Jakobus nou verder nog hierdie die hele gedeelte in van die die hele ding van 'n innerlike ehm um, 'n innerlike uh jy weet waar kom hierdie goed vandaan in hoofstuk 4 vers dan sê hy vir hulle dis nou ja- Jakobus 4 vers 1 nê, dan sê hy vir hulle waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies on julle verdaan? Okay, so stop gee is daai. Hy vra die vraag, ek is julle julle is in stryd met mekaar. Hier's rusies wat plaasvind. Hoe, jy weet, waar waar kom dit vandaan? Dan kom ons kyk in die tweede helfte van daai versie. Hy sê kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? So hy sê wie wat? daai risies as jy in 'n risie is was ons dan dan's dit baie maklik om te sê ja maar hy ja maar sy jy weet ja maar sy dit wo wo sê Jakobus wo wo net gaan dit kom binne in jou uit as jy iemand anders beledig as jy iemand anders sleg sê maak nie saak of jy die eerste ouers wat reageer of die tweede persoon wat weer reageer op iemand anders se verneem nie as jy so optree beteken dit kom uit jou uit dit kom uit 'n giftige binneste So jy het jou gif binne in jou net 'n bietjie onderdruk die hele tyd. En nou dat iemand jou onderdruk sit, nou pop dit uit. Hy sê dit kom van binne jou af. Hy sê want jy het selfsugtige begeertes. Nou in hierdie opsig, wat is selfsugtige begeertes het hulle? Om hulle self op te hef. Om om beter te lyk like in ander mense se oë as wat jy self weet jy regtig is. Hy sê dis die begeertes. As jy en, en dit kom van binne jou af. Moet nooit ander mense blameer daarvoor. Jy weet wat Dis net incredible hoe wys die Bybel oor hierdie goed is. Weet julle as jy vandag kyk na wat sielkundiges sê, ehm um, ehm um, maatskaplike werkers, coaches, ehm um, besigheidsleiers uh sê sê almal vir jou <clears throat> dat uh, gebaseer op, op Viktor Frankl se uh, van sy idees uh man's search for meaning. Julle weet Viktor Frankl was in die uh, konsentrasiekamp tydens die Tweede Wêreldoorlog En hy het verskriklike dinge om sien gebeur. En hy daarna het hy met mense gepraat oor hoe kry jy betekenis in sulke moeilike tye en sulke swaar tye en hy het gesê, en een baie belangrike ding gesê. Hy het gesê as jy beleef iemand neil jou, iemand maak dit vir jou moeilik. Hy sê diere het nie 'n keuse nie. As diere bedreig voel, as die volgende stap, hulle val aan. Hulle regeer uit daai vernyn, uit daai pyn wat hulle beweeg. Maar Viktor Frankl sê, "Ag, ah, Hy sê dit werk nie so met 'n mens, hy sê die mens het intellek. Die mens kan dink vir hom vir hom of vir haarself. Hy sê as jy hier kwaad gemaak word deur mense en hier is jou moontlike reaksie. Hy sê tussen die kwaad word of liewer mense wat jou kwaad maak en jou reaksie is daar 'n gaping. En daai gaping is jou keuse. Dis wat ons anders maak as diere. Jy het 'n keuse. Jy en daai keuse kom van binne af. En dis wat Viktor Frankl gesê het. Hy het gesê hy het agtergekom dat Nazi soldate kan ekstern enigiets doen aan hom. Maar dit wat binne in hom is, kan hulle niks aan doen. Daai is syne en hy het 'n keuse of hulle gaan lief hê of hulle gaan haat. Uh dieselfde van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom het dieselfde uh vertel van uit die Tweede Wêreldoorlog. Ek bedoel al haar familie is dood. Haar pa, haar broers, haar sussie wie sy baie klous was, En maar na die Tweede Wêreldoorlog pak hierdie Talia haar tassies en sy travel die wêreld vol en vertel van die mens van die, van die genade van die Here. En sy vertel hoe sy een aand, ek dink iewers in Europa, doen sy 'n praatjie. En in die gehoor sit daai offisier, die Nazi offisier wat in die konsentrasiekamp hulle bevelvoerder was en wat uh wat verantwoordelik was vir die dood van 'n groot deel van haar familie. En hy kom na die tyd vorentoe en hy steek sy hand uit. En hy vra vir haar vergewe my. Sy sê op daai oomblik kom als binne haar tot opstand, maar sy besef toe die krag en die mag om die persoon te vergewe is binne in haar. Die gees van die Here ehm um, kan haar hierdeur help. Sy het 'n keuse. Sy hoef nie te haat nie. En dit is 'n groot mate. Vandag word hierdie tipe uh, sosiologie wil ek amper sê en hierdie tipe eh, sielkundige wysheid word oral vertel en oral verkondig en oral gepropageer as as dis hoe die menslike siek gewerk. En vriende, hier, hier sê die Bybel dit al voor jare terug dat dit so is. Hierdie goed kom van binne onsself. En dan en dit kom uit onsselfsigheid. En dan eh, en dan sê Jakobus in vers 2: "Julle wil dinge hê." Wow, Dit dis 'n goeie opsomming van 'n begeerte. Wat se ding is 'n begeerte? Jy wil iets hê. Maak nie saak wat dit is nie. Ons kan selfs baie keer goeie dinge wil hê. Maar baie keer wil ons goeie dinge so graag hê dat dit eintlik alles oorneem en dat ons daardeur eintlik uiteindelik mense seermaak. So daai wat begeerte dat ons wat ons wil hê, kan 'n obsessie word. In jou Jakobus sê jy wil dinge hê. Dis die probleem. Dit is van die begin af die probleem van die mens om van Genesis 3 af. Uh die slang het vir Adam en Eva gesê, "Het die Here regtig gesê jy mag nie van daai boom eet nie?" Of of jy mag nie van hierdie bome eet nie. En uh uh hy het hulle laat hulle laat begeer om te hê wat hulle nie gehad het nie. En daarom is tevredenheid so verskriklik 'n belangrike ehm um, waarde in die Nuwe Testament om tevrede te wees. Lukas 3 dan uh, vra die ouens vir Johannes die Doper. Uh, die soldate kom vra van wat moet ons doen? Dan sê hy uh, wees tevrede met wat jy het. En moenie iets met geweld onnodig van iemand afvat nie. As jy twee hemde het, gee die een vir iemand anders. Maar wees tevrede met wat jy het. Tevredenheid is onsaglik belangrik. Stefan Joubert sê rukkie vir my, so rukkie terug, jy praat ons oor oor uh, besigheidskontrakte want ek en hy nou altyd by sekere besighede het en uh en en wat wat hy onder andere het by verskeie gemeentes ook. Ons praat so 'n bietjie oor finansies. En hy sê eendag vir weer Rolf, ek het net by myself hierdie vrede gemaak. Ek het vir die Here gesê wat ook al gebeur of 'n kontrak kanselleer word of nog een bykom wat ook al gebeur, dis oukei. Okay. Dis oukei. Okay. Ek is happy. Ek is tevrede ek sal dit vat soos wat dit kom. Beteken nie jy wil nie graag weer probeer om 'n nuwe kontrak te kry nie. Natuurlik ja, kan jy probeer. Maar dis oukei. Okay. So leef altyd so dat jy nie soveel goeie so graag wil hê dat jy eintlik skade doen deur deur jou begeertes nie. Ons moet begeer. Die Here uh, het vir ons begeertes gegee. Maar die doel van begeertes is om ons te wys na God, want eintlik ons ultimate begeerte behoort te wees. Die Here is die bron vir ons begeertes. Ons begeer net al slegte dinge, ons begeer baie keer kos. En ons het kos nodig om te eet, maar as jy kos te veel begeer, dan veraf God jy kos en jy word vet en oorgewig en jou brein word klein, jy, jy ontwikkel 'n dinosaur effek, praat hulle nou van in die mediese wetenskap, groot lyf, klein breintjie. Hulle sê <laughs> agter as 'n groot koneksie is in jou oorgewig wees en jou intellektuele kapasiteit. Jou intellektuele kapasiteit neem af, neem af. Uh hoe meer jy uh hoe, hoe meer oorgewig jy raak. Nou dit dit speel in wat Johannes sê, uh, ekskuus, wat Jakobus sê, as ons te veel begeer verdietig het ons. So ons kan selfs die regte goed begeer, maar dit op 'n verkeerde manier begeer. So hy sê julle wil dinge hê, maar kry dit nie. En wil aan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed. En julle kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en beklei julle. So hy probeer vir hulle hier sê, ehm um, dat jy moet die goeie begeer. Hy, hy kom eintlik net in die hoofstuk 'n bietjie verder, 'n bietjie beter daarop uit. Jy moet die goeie begeer. Jy moet julle begeertes na God toe draai. Ehm um, en dan sê hy: "Julle kry nie omdat julle nie bid nie." Nou hierdie is van die coolste ding. Hy sê as julle enigsins iets wil hê, as julle enigsins 'n begeerte het om ehm, eh, 'n ehm um, uh, vir vervulling in jou eie lewe na iets spesifiek. Dan vat dit nie met geweld nie. Jy rig nie ander mense sodat jy dit kan kry nie. Jy vra daarvoor vir die Here. Gelowiges kry wat hulle moet kry deur gebed. Dis al. Natuurlik kan jy gunste vir mense vra. Natuurlik kan jy vir mense sê sien die moeilikheid is hulle moet jou help. Natuurlik kan jy maar jy jy jy doen dit op die regte manier. Jy dwing en jy beledig nie ander mense nie. Jy gebruik nie jou tong om te manipuleer om te kry wat jy wil hê nie. Jy laat jouself nie beter lyk like, of jy laat jouself nie soos, soos 'n slagoffer lyk. Like. Jy weet jy ek ken sulke mense ook. Ek weet nie of jy sulke mense ken nie. Hulle is of hulle vertel net twee stories. En hierdie een van twee stories is hulle of die held of die slagoffer. In al twee gebruik jy om te manipuleer om mense te kry om vir jou te gee wat jy graag wil hê. Hy sê en as jy bid sê, dan ont, dan ontvang jy nie <laughs> omdat jy verkeerd bid. Jy wil net jou eie selfsugtige begeertes bevredig. Nou hier beledig hy die Jode eintlik vreeslik. Want die heidene het daarvoor bekend gestaan dat as hulle gebid het, hulle het geweet hulle kan die gode eintlik nooit tevrede stel. So hulle het net gebid hulle hulle die gode gunsies aangebied en vir hulle offers gebring sodat die gode tog net so so bietjie met aandag gee aan hulle en sodat die gode net so bietjie die uh, goeie goed met hulle kan laat gebeur so die heidene bid om hulle eie selfsugtige begeertes te bevredig dis dis al hoe hulle gebed gebruik en Jakobus se punt is as jy regtig nederig is en as jy die kruis van Jesus volg dan gebruik jy nie gebed primêr daarvoor Nou ons mag natuurlik bid vir ons begeertes. Natuurlik, maar jy bid daai altyd onderdanig onder die heerskappy van Christus. Filippense 4 dan sê Paulus, ons kan ons begeertes met danksegging aan God bekend maak. Ons kan ons begeertes aan God bekend maak. Maar as ons dit nie kry nie, neem ons dit nie met geweld of met manipulasie of met of met 'n of met 'n of met 'n politieke spel nie. Dan berus ons in tevredenheid by wat die Here vir ons gee. So hy sê julle wil net julle besafsigtige begeertes bevredig. So hy sê julle is soos die heidene. Julle is veronderstel om God se mense te wees, Joodse gelowiges in Jesus Christus. Hy sê maar jy, en julle beskou julleself as leraars, party van julle. Hy sê maar julle bid soos heidene. Julle bid net vir jouself. Hy sê dis nie vir ons bid nie. As Jesus in Johannes 16 sê alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken as jy iets in Jesus se naam vra, dan beteken dit jy vra iets vir God wat jy weet dat as Jesus in sy vlees hier saam met jou was en hy sou saam met jou bid, sou Jesus ook hierdie goed gevra vir sy eie koninkryk. Met ander woorde, ek vra dit nou in Jesus se naam. Ek vra dit namens hom. Dis wat dit beteken. As ek dinge namens Jesus vra, dan gee hy dit vir my. En dit is wat Jakobus eintlik hierop sin speel. As hy sê julle bid nie om julle eie selfsugtige begeertes te bevredig. Hy sê bid in Jesus se naam. Want dan word 'n bid vir sy koninkryk. Bid dat dat mense tot geloof sal kom. Bid opreg. Bid dat jou karakter sal groei. Bid dat ander mense ehm um, met mekaar in vrede sal leef. Bid dat ehm uh, mense met God sal versoen, dat mense met mekaar sal versoen, mense met die natuur sal versoen. Gebruik jou gebed om om nie jou eie selfsugtige begeertes te bevredig nie om met God te connect, om 'n verhouding met God in stand te hou. Dis hoekom Jesus sê in Matteus 6, dan sê hy: "Julle moenie allerlei woorde goed gebruik, hoe woorde is met God praat nie. As jy God net al klaar met die nodige het om vooruit te vra." Nou, wat is sy punt daarmee? Jesus se punt daarmee in Matteus 6 is, ehm um, gebed gaan nie oor vra nie. As gebed gaan oor vra, dan maak gebed eintlik nie sin nie. Hoekom nie? Want die Here weet anyway reeds wat jy nodig het. Soos eintlik nodig om vir hom iets te vra, as hy reeds weet wat jy nodig het. So hoekom bid jy dan? Is die vraag. Dis 'n goeie vraag. Ons bid vir twee redes. Ons bid om die Here te verheerlik om ons verhouding met hom in stand te hou. Ons bid vir sy koninkryk en dan ehm um, tersiêr, nie 'n sekondêr nie, tersiêr bid ons vir ons eie daaglikse nood en behoeftes. Nie net allerlei begeertes nie, nood en behoeftes ons mees basiese behoeftes. Jy sien daai gebed nie ons Vader. Ons Vader wat in die hemel is, verhouding met God. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Dit is koninkryksgebede. En dan, ehm um, gee ons vandag ons daaglikse brood. Lei ons nie versoeking ehm um, uh lei ons nie versoeking maar verlos ons van die bose. Ehm um, en ehm um, en eh, vergewe ons ons sondes soos ons die vergewe wat teen ons oortree. Dit is die prioriteitslys van van ware gebed. So ehm um, Johannes sê vir uh, eh, eh, hulle moenie gebed gebruik soos die heidene nie, gebruik dit soos goeie gawe Christen gelowiges. Hy sê vers 4, weet julle nie julle ontrou is dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Jo, hier vat hy dit nou mooi saam. So hy sê julle moenie moet julle gefrikte tonge. Julle wat in twee wêrelde te gelyk wil staan, besef jy nie dat jy kan nie vriende met God wees en vriende met die waardes van die duiwel en van die wêreld. Dis eintlik wat hy probeer sê. Hy sê nie jy moenie die kultuur lief hê of dink dat die kultuur gebeur of mooi dinge in die dis nie maar van hy praat nie. Hy bedoel die waardes van die wêreld. Hy sê jy kan nie sê jy het God lief met die wêreld ook lief. Johannes sê dit ook vir ons in 1 Johannes 2, die van vers 15 tot 17. So hy sê ehm um, jy kan nie altyd speel nie. Jy moet as jy die Here ken, dan dien jy hom en hom alleen en dis die rigting van jou lewe. En ja, in daai rigting gaan jy 'n foutjie maak, gaan jy ook onvolmaak wees. Jy gaan ook op die tou trap en val, maar in jou nederigheid gaan jy opstaan, jy gaan vergifnis vra, jy gaan aangaan. Dis okay, dis fyn. Maar jy kan nie intentioneel al twee kante speel. Dat dat sien jy regtig 'n Christen nie, is wat Jakobus eintlik sê. Jy moet jy moet jou hart moet moet jy suiwer maak. Hy sê hy sê dis die tweede gedeelte van daai vers 4 wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Ja, radikale taal hierdie. Vers 5 of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê? Hy wys verwys hierna uh, of hy sinspeel te mis op die tradisie wat geskep is deur die tweede gebod in Eksodus 20 en uh, uh waar Here sê um ek ek eis onverdeelde trou vir die wat my liefhet. So die Here eis hy's jaloers op God. Hy in sy verhouding, nie soos wat jy met 'n lover 'n verhouding het in 'n huwelik staan, moet jou hart volledig aan jou vrou behoort en haar hart volledig aan jou behoort. Daar's nie plek vir affairs nie. Jy kan nie vir jou vrou met 'n bietjie van jou gee vir ander vrouens gee ook 'n deel van jou romantiese liefde nie. Jy kan nie. Die Here is jaloers. Hy hy hy eis alles van ons, ons totale hart. Nie perfektheid nie, maar hy wil ons harte hê. En en en dis wat Jakobus wat hy Jakobus verwys. Hy sê in vers 6, maar die genade wat hy gee is nog groter. Hy sê God weerstaan die hoogmoediges. En weerstaan uh, is eintlik uh, eh, hy verwys hier na die teologie na na, na, na Spreuke 3. Spreuke 3 vers wat sê God haat. Daar sewe dinge wat God haat. Die eerste een is o wat straal van hoogmoed. Daar staan met ander woorde eintlik God is teen die hoogmoedige. Die Griekse woordjie anti word daar gebruik. Anti beteken teen. Hy's teen hoogmoediges. Maar aan nederiges gee hy genade. Dan as nederige mense kom en sê ek is onvolmaak, ek het foute en so, die Here sal as sy hart sal altyd net so groot oop wees vir jou. Altyd. Al maak jy wat se fout, al maak jy 'n gruwelooslike fout wat terrible gevolge het. Wees net nederig daaroor. Kom na die kruis toe. Die Here se hart sal altyd altyd vir jou oop wees. En dan sê hy in vers 7: "Onderwerp julle dan aan God." So hy sê eintlik dis wat hierdie dwaalleraars nie doen nie. Hulle onderwerp hulle self nie oordentlik aan God nie. Hy sê staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. So as hierdie begeerte kry om sommer net dinge te begeer en dinge te besoek, net bloot dat jy van hou, as jy staan te te nader tot God en hy sal tot julle nader. Maak nie saak hoe uh, eh, skyn heilig hy was tot op hierdie stadium nie. Nader tot die Here en hy sal tot julle eh, nader. Was julle hande sondaars. <laughs> Sy reinig julle harte, heiglaars. Heigel, eh, die woord vir heiglaars in in Grieks is ehm um, uh Hippokrates. Ehm uh, um, is dit nou ja, is dit nou Hippokrates? Ja ja, dit is reg, Hippokrates. Hippokrit, né? Nee? Dit is daarvan afgelei uh, dit beteken dit, dit is die woord vir akteur. 'n Hi Hippokraat was 'n akteur geweest. Hy sê moenie akteurs wees nie. Moenie rolle speel wat nie regtig bedoel nie. Hy sê so julle julle akteurs, julle wat double minded is, wat gefrikte tong en gefrikte hart het, 'n gefrikte tong sê hy is eintlik 'n ehm 'n teken van 'n gefrikte hart. Hy sê dit is sleg. Hy sê bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid onderwerp hulle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Verhoging is nie jou werk nie. Jy verhoog nie jouself nie. Dis die Here se werk. Jy verneder jouself soos wat Jesus gedoen het. Kyk Filippense 2. Jesus het homself verneder en die Vader het hom verhoog. En dit is uh so 'n bietjie agtergrond van dit waaroor Jakobus praat. Soos hy sê, "Beklaar jou ellende, treur en huil, want jy 'n vrolikheid en rou verander." Dan dan dan dan, dan insinueer hy ehm um, dat dat nederigheid is die sleutel. Hy sê in plaas van om 'n kokkie te wees, mense te beledig, is beter dat jy huil. Dis beter dat jy unhappy is en dat jy ten minste weet jy maak ook droog. Ehm um, dis beter jy weet dat jou uh danige blydskap wat jy het om verkeerde redes dat dit eerder verander in droefheid sodat jy liewer kan agterkom wie is en hoe in hoe nederig jy veronderstel is om te wees sodat die Here jou sondes kan vergewe en sodat jy ware blydskap kan aanneem. So as jy as jy wil kokkie wees, ehm um, hoe oor wie jy dink jy is. Jy weet vra liewer die Here dat hy jou hartseer maak. Maar hartseer oor jou eie sonde, oor jou eie droog maak, oor jou eie gemors. En dan sal jy ehm uh, dan sal die Here jou verhoog. Vriende, ehm um, so dis dit. Ons het 2 minute oor. Ek sien ons nog geen vrae nie. Ek wil net by julle regtig aansluit. Julle moet regtig regtig nie skaams om vrae te vra nie. Dis baie lekker as mense vra vra en vir jou hoop jou goed sak af van jou kop na jou hart toe wanneer jy eintlik regtig begin vra vra. En <clears throat> die vraag wat jy vra beloof ek jou vra die helfte van die mense wat wat diep ingeskakel is vra ook daai vraag. So julle is altyd meer as welkom om om vrae te vra. So kom ek kry ook 'n beurt om te bid en dan uh, dan bid ek vir ons en dan uh, dan kan jy net weer vir ons uh, alles uh, afsluit. Liewe Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u woord weer eens Here. En ek wil vir u regtig vra, help ons Here om die regte goed te begeer. Help ons om u te begeer, Here. Om u wil te begeer meer as enigiets anders. Help ons om u voor oë te hou en help ons dat wanneer ons dinge begeer dat ons dit sal vra deur gebed en dat ons as ons dit nie kry nie, Here, dat ons sal tevrede wees met wat ons het. Maar dat ons nie goeders sal probeer bekom deur selfverhoging nie, in deur arrogansie en deur hoogmoed nie, maar deur nederigheid. Here, verhoog U ons asseblief. Help ons om liewer om liewer nederig te wees en wag dat U ons verhoog op die regte tyd. Ons bid dit alles Here Jesus, alleen in U naam en almal kan saam met ons sê. Amen. Thank you.